when when چه وقت کی وقتی وقتی که زمانی که when when did you return when did you return when چه موقع یا چه وقت did you شما انجام دادید و در اینجا did گذشته do و فعل کمکی برای سوالی کردن return بازگشت یا بازگشتن when did you return شما چه موقع برگشتید when did you return when did you return look at me when I talk to you. Look at me when I talk to you. Look نگاه کردن یا نظر کندن. at me به من when وقتی که I talk من صحبت میکنم to you با تو I talk to you من با تو صحبت میکنم when وقتی look at me به من نگاه کن look at me when I talk to you به من نگاه کن وقتی که با تو صحبت میکنم look at me when I talk to you look at me when I talk to you